Я искал тебя, и вот теперь я здесь Но до сих пор помню, что иду в темный лес Сложно след стать, оступился время есть Все расставить по местам, если хочешь, делай сам Просто делай сам Хочу себе синий, синий, синий Ламборгини Новый синий гений ожидает магазине Я ловлю удачу, Ночка иду в темный лес, сложный свет встать Остановился, время есть, все расстать по местам Если хочешь, делай сам, просто сделай сам Хочу себе синий, синий, синий ламборгини Новый синий гений ожидает в магазине Я ловлю удачу, синий, синий ламборгини Новый синий гений ожидает в магазине Я ловлю удачу, синий, синий лес Нужно слег стать, остановись Время есть, все расставить по местам Если хочешь, делай сам, просто сделай сам Хочу себе синий, синий, синий ламборгини Новый синий гений ожидает в магазине ловлю. Я искал себя, и вот теперь я здесь Но до сих пор все мечтой иду в темный лес Сложно след встать, оступился время есть Все расставить по местам, если хочешь делай сам Просто сделай сам Хочу себе синий, синий, синий Ламборгини Новый синий гений за мечтой иду в темный лес сложно след взять, остановился время есть Все расставить по местам, если хочешь делай сам Просто делай сам Хочу себе синий, синий, синий Ламборгини Новый синий день ожидает магазин